Młode świnki we wrocławskim zoo. Za dwa dni skończą trzy miesiące. Za dwa dni skończą trzy miesiące. Urodziły się 23 kwietnia. Ile ich jest? Proszę samemu policzyć. Ale